Y es que ya no soy lo que soy era. Y es que ya no soy hoy lo que soy era. la pasada, los años y seguiré. que ya no soy lo que soy era. Yo no trabajo gratis. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Córdoba ha lanzado una campaña turística aprovechándose del trabajo voluntario. Que no te engañen, dile que no al trabajo voluntario. Say no to unpaid work.